двигателя радиатора, зачем мы двигатель и мотор. Потому что когда в ходе эксплуатации, э, давайте зададим вопрос, нужно двигатель иметь или не нужно? Нужно. Это все правильно, потому что мы улучшаем теплообмен, э, избегаем коррозии. Э, когда мы сейчас ездим, там зимнее время, это соли, это реагенты и все прочее. У нас происходит коррозия, у нас все попадает, получается, происходит коррозия и набивается грязь, теплообмен э, ухудшается, да, там радиатор забивается, особенно первичный радиатор, который у нас стоит, это кондиционера. Вот. И когда двигатель грязный, он у нас экстремально работает, потому что понятно, что теплообмен э, небольшой и, соответственно, двигатель очень сильно нагревается до больших температур. И, соответственно, происходит износ также забивается электрика, забивается все, и, ну, конечно, двигатель нужно. Вот. Давайте разберемся, как двигатель нужно У нас есть вот такой состав компании ПАКа, который журнал называется, он супернагруженный. Он 17, в нем находится 17 компонентов защитных, как это и э, в первую очередь хороший э, и электрик очень хороший, потому что когда мы моем двигатель, у нас, э, особенно Volkswagen, да, на Volkswagen стоят индукционные катушки, да, индивидуальные. Это беда, если вода туда попадает, все, они быстро выходят из строя. Раньше мы их снимали, прежде чем из Если мы мыли Audi, то, конечно, мы выдували колодцы, все прочее. Сейчас при наличии этого состава, да, там, помимо того, что он еще в другие функции очень несет, ну и как диэлектрик он очень хороший, лампочку обрабатываем, пускай воду все работает. Соответственно, вот эти вот ребята, как их назвать правильно, которые у нас ездят по полу, плавают, по грязи, да, раньше у них там всякими солидолами, всякими литолами все было замазано, да, там вся электрика, все у них Сейчас достаточно того, они берут эту паку у нас, обрабатывают как хорошо, супер суперлюбы, и вот ездят. Значит, предварительно мы э, себя обезопасили, лучше мы обработали все такие сложные соединения. И тогда вот начинаем, мы наносим тогда э, состав Golden Star. Он у нас вот здесь есть 10-литровые канистры, потом есть тут у нас пятерка. Это гель мы его наносим пневматикой. Для этого у нас как бы есть вот такой э, циклон с изменяющим носиком, периметром, его как хочет с огнем, там, хоть другой, хоть нельзя, да? Мы везде им подлазим, начинаем снизу вверх, э, радиатор, решетку радиатора, через решетку радиатора хорошо тоже наносим, промываем. Состав очень высоко он очень долго удерживается на поверхности за счет этого и хорошо работает и хорошо э, растворяет грязь. После этого что мы делаем? Нам нужно его смыть. Лучший вариант, конечно, да, это у нас есть э, э, парогенератор, он по разонику, он есть еще и с озоногенератором идет компания Алтеч, это тоже наш э, тоже партнер по коллаборированию. Соответственно, мы взяли паром там на расстоянии 8-10 сантиметров, хорошо это все смыли. Идеально, опять о чем мы говорим, пар теплое, да, хорошо разъедает, хорошо вымывает. И у нас получается идеально чистая поверхность. Мы взяли тогда снизу чуть-чуть водой для сгнивания, взяли турбосушку, турбосушкой быстро посушили, нанесли консервант, нанесли консервант, и опять же турбосушкой прошли быстро. И у нас, в принципе, все, мы сократили время ну что раньше у нас мойка двигателя занимала изначально, когда только не было такой, как супер не было, да, там до того еще, да, как не было, турбосушки долго сушили, да, там сейчас турбосушка помогает очень сильно, выдувает хорошо, сушит теплый воздух. И мы с этим опять при помощи оборудования дополнительного мы быстро с этим справляемся, а раньше у нас э, э заявлено практике от 6 до 12 часов. Это правило там выглядит, то, чтобы починили. Сейчас мы справляемся буквально максимум два часа, и он у нас в идеале. Это со всеми, со всеми, там какой грязный не был, везде подвесит. Вот. Ну, понятно, что услуга в Москве она стоит от 3000 до тендер там, от 6 до 7, даже папы до 8 кто может это видеть. Но, во всяком случае, чистить надо, и мы это делаем, вот, э, консервируем. Консервант, ну, здесь как бы все это, то, о чем мы говорили. Э, консервант Motor Что он нам дает Motor Class? Motor нас хорошо защищает. Да, там. У нас уже полностью все-все мы его хорошо прогрызли здесь, мы его законсервировали. законсервировали. И он нам не дает, он хорошо сохраняет у нас патрубки в хорошем состоянии, проводку, пластик. Э, и не дает э, сок на проводке перекаляться, э, оставлять ее эластичной. Ну, соответственно, как бы, но со временем там 2-3, там, может 10 полосков. А вот открываешь, он опять грязный. Да, там ничего страшного, ребят, он его законсервирован. Берете, смываете, э, думали, посушили, он опять такой. Чем смываешь чистый, все, просто водой, да. Это буквально все так делают. Вот, когда у нас вчера там э, девочки, девочка была Наталья, она хозяйка мойки, да, ну как делаем, как вы говорили, все у нас нормально. Люди приезжают, хотя о, двигатель опять грязный. Надо помыть, а не надо мыть, мы сейчас смоем, мы а все смываешь водой дождеванием, всю эту грязь убрал, или АВД с большого расстояния. Она просто на поверхности лежит, у вас уже все законсервировано, много проблем, да, вы уже ничего никуда не сольете, не испортите. Э, и э, температуру он выдерживает до 250 градусов, соответственно, он очень термостойкий. Э, компания Дальтер Э, имеет допуск э, этот продукт от а компании Дальтер э, в своем обслуживании. Это Mercedes. Вот, в принципе, и все. Помыли радиатор. Почему радиатор помыли? Если радиатор у нас забит, то мы получаем гидроудар. Компрессор устроили. Вот такие как бы, пирамиды. У нас все закрыто, заизолировано уже. Ну, здесь, конечно, уже много отличий автоматных двигателей, потому что рекламации не было. Потому что в э, Вологде где-то месяц назад назад больше проводил тоже семинар, и сеть автомобилей, хозяин приехал на Volkswagen и говорит, мы принципиально не можем, принципиально не можем двигатели, ну, потому что не заводятся, да, там мы есть свои, которые прайс у них нет, мой двигатель. Ну, Когда мы помыли Volkswagen, он завелся, поехал, он сказал, «Ну, теперь мы тоже. Ну, многие дизельные машины просто заливают форсунки. Вот это вот поможет Конечно. Убежали. Конечно, убежали. Я знаю, вот у вас несколько кайров просто встали за это. Не, не, Суперлин помогает очень сильно, она хорошо, электрик очень сильный. И сам состав у нас очень сильно гидрофобен, он не дает э, пройти в этот. Мы же не даже добиваем давлением водой. А когда вы сильно водой давлением бьете, плюс щелочь, которую вы моете. А что такое щелочь? Э, фосфат и медь и алюминий. Представляете? Это желтый все. Он сейчас от вас может уехать. Маршрутку может показать через неделю. Но все равно придет сервис а вам, что это по вине будет. Вы все говорите, мы ответственность не несем.